si el que busques són ruletes i casinos o un casament express amb el rei del rock and roll, ho trobaràs a Las Vegas. Si el que busques és un domini compatible amb tots els altres, ho trobaràs al .cat. Entra a domini.cat i registra ara el teu domini per només 5 euros. Segmentaràs millor el teu mercat mentre fas vacances. A internet i en català, .cat.